Подожди, стой, мы же, мы же не начали. Так ты, ты начал? А, он почувствовать просто. Итак, сейчас, секундочку, дайте мы... Настроим? Да, мы начинаем наш конкурс по набиванию. Игрок команды какой? Давайте поддержим аплодисментами. Игра команды Galaxy, фамилия? Лесовой живут. Дима, давай, поехали. Смотрите. Что считает? 8, 9, 10. Красавчик. Семьдесят два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 90.

шикарно, как для нас это для него это орехи. Нет, это будет долго. Да, блядь, давай, давай. Сколько ты больше всего навевал? я исключаюсь. Юрка, может, пойдем домой так? Да, пошли домой. Это будет долго. Ладно, еще мы так, Алексей, какой у него рекорд? У меня тысяча рекорд. Давайте шапку сюда поставим и деньги собираем. 12, давай уже падай, я уже устал. Уже нашего много ли давал, не Колят, колят, колят. Не, вот не выражайтесь. Ты во сколько орешков пообещал? Все, магазин там целый куб. Может, уже 250 напишешь. Это за колени.

А вот кому не надо, что Рэва будет. Братан, расскажи, у кого 31 гол в турнире, а? Я все не знаю? Да. У кого самое большое пузо в турнире? Тут без вопросов эта сумка нам боксирует? все, давай реально, давай пятьсотку, дай фору У тебя будет шанс в следующем, на следующие выходные проявиться. Да, Короче, приехали Да хватит. 400. 400 короче, дай сами. Короче, я думаю, все. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19. Кто считает? Заново считаем. <laughs> Мы сбились заново. Раз, Три упадка. Но он устает. Вы видите, как он устает уже. 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50, 52, 53. А будет плей-офф или таблица? 78, 79, 60, 61, 62. 400. Уже высоко поднимать начинаю, смотрите. О, пошел. Ноги устали. Я посмотрел смотрел тебя. Еще такая не буду на Виталик, выйдешь ты. Все, ты сдался, да? Да, я, я думал, тут 20-20 на 500. Ага. А я 80, да? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, Поставьте просто штатив, у вас душа заболит столько. До 600 и хватит. Неожиданно. Время, деньги, ты понимаешь? Сколько там уже идет минут? 5 минут 30 секунд. На рекорд идет парень. Юра, Юра, он уже 600 сейчас. Братан, красава, а ты будешь свои подойти?

43, 44, 45, 46, 7, 48, 49, Люди уже расходятся. 50. Все, пацаны, расходимся. Давай до 700, доходишь? Так уже 600. 700. А, 800. Подожди. 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 79, 80. Олег, давай, давай. 56. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 700, все, парень, парень, 5, 6, 7, да все, белка, хз. Короче, Сейчас мяч сюда выбьет и бацов. Все, хорошо. 713.